السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم ياسين من قناة ياسين Gaming طبعا ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا subscribe و like و comment حلو وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله في بقى map ات كتيرة في الفاير لو عايزين يعني نلعبها في كلاسيك وفي سولو لو عاوز سولو او دو او solo squad بحبكم يعني تكتبوا برضه في ال comment ات كل ده في ال comment ات. ما بحبش اشتري كورس ما بحوش اولا وثانيا المسدس هو هو لو اديته شوت دي خمسة بس هو بيكون اسرع او, بيدي دمج اكتر مش عارفه فين اصلا المشكله بقى المشكله دي صعبة يعني دي أول أول حاجة بتبقى صعبة أصلا في الجيم كله إنك مع إيمك بيضيع ساعات و مثلا لما بتيجي تقف وتلاقي حد غدر بيك اداك اتنين شط موت أربعة شط موت كده ده اللي غدر بيا في الآخر ده كنت بضرب على حد جت واحد مرة قفلت تبقى غدرة وكده هما بقى هيطلعوا لي هنا دلوقتي زي ما انا طلعت دلوقتي هجيبهم ان شاء الله عندي وقت طلعة مدهلش نقطة ماشي اقدر اجيب زي ما هضرب صاحبي اخو باش اظن اللي هو بكرتيه بس وبقى ان شاء الله باخد vida. Olê. E dá, não vou ler. Achei. Achei, é só que eu bloqueei, eu mexi. E bloqueei. Mm-hmm. الله جابني الشجان ازاي بطلقتين وانا وانا قاعد مستحيل لا مستحيل فعلا اه حضرتك بتلوت حضرتك بتلوت انا مش فاهم هو غلب بوتات انا مشفتش حد في العالم شايف واحد قدامه واو جبت ده والشوت ده sucedeu. Ja, hallo! Hallo! квадрафути. Алло! Алло! اخش جيم تاني يلا انا واقف بالانس اخش جيم معلش معلش لو اتأخرت عليكم هو انا دخلت جيم متأخر حاجة زي كده يا شباب ليتس جو ولا تسعة وربي هاك وربي ده والله ما لا ده بيوش اوكي لا لا مستطيل لا لا لا لا, لا يا ربي مستطيل اوكي اوكي اوكي اوكي هنلعب لعبة شوية معلش كان في شوية حاجات كده ايه اتبسطت معانا او اللي حصل ده بس الساعة كسبنا الجيم عرفت معلق مش عارفة هو انا عندي لاج ولا مش عارف طبعا معاك معاك قناة آه، كريستيانو بل بل بل انا قدامش انا قدامش مش راكب ماما لازم ياخد كل قبل كل كلمة ورا قبل كل كلمة أول فيديو ليكي والله والله وقعت انا من غير ما اقصد قلبي قلبي عاش يا بني كرسي لك عاش شايف النقاش مش عارف حاسس ان انا بعرف <laughs> انا فعلا بعرف عايز اقول لك على ايه ممكن إيه، رب او حاجه زي كده ساعات بتبقى جاب حلوه ساعات بتبقى جاب زي زي ما انتوا شايفين دلوقتي بدرة اه على بدرة غداري يلا يلا ممكن يكون أصعب بعد اوكي حلو اعلق ازاي ما فهمش بس يبقى في خلايا أبي كريستيانو Cristiano. वो मुझे फॉल लेके जस्ट लेके الفل ولي كده مبحبوش اكل ايوه اسكلي كده اه اوكي حلو حلو اللي جاي معلش بقى لو شفت الفيديو طويل شوية ولا حاجة زي كده صالح الظهر والله كويس انا اخدت سرد مات الزوق آش قولي حاجة بكرة اطلعها طب بس